होदमा इनका के मिना है जन्म मैते मैं तो नैन कुएम रे फोर जी रिया दिल अरे चौसठ जीबी रिया दुकू मार का जी पे चिली के हो रहा साते टाइम